Il est intéressant que tout cela arrive 50 ans après mai 68. Est-ce que c'est une inspiration pour le mouvement euh, actuel Clairement, clairement, même si nous, en fait, on ne veut pas euh, recommencer mai 68, euh, parce que mai 68, c'est un mouvement de grève générale qui n'est pas allé jusqu'au bout, où en plus, on a tous aussi des dirigeants qui sont devenus le contraire de ce qu'aujourd'hui on souhaite. Pour autant, les leçons qu'on tire de cet événement qui sont extrêmement importantes pour nous, c'est qu'en fait, euh, euh, quand on a euh, un gouvernement qui s'attaque depuis des années, comme c'était le cas du gouvernement de De Gaulle, aux conquêtes du mouvement ouvrier, euh, on prend à la jeunesse, scolarisée, bah en fait la réponse in fine de notre camp social, ça a été une réponse d'ensemble avec 10 millions de grévistes, avec des occupations d'usines, avec des manifestations massives et avec un gouvernement qui tremble tellement face à l'ampleur de la grève qui en Allemagne pour savoir si les troupes sont prêtes à intervenir en cas d'insurrection, de, révolution. Donc pour nous, euh, c'est cette perspective-là à laquelle euh, on veut tendre, celle du blocage total de l'économie, euh, d'une grève active, une, grève massive surtout, de tous les salariés qui bloquent l'économie, qui imposent un rapport de force. Pour autant, on pense que pour aller au-delà de ce qui a été mai 68, il faut que les révolutionnaires dans cette situation, ils arrivent à convaincre l'ensemble de, notre classe qu'il faut en fait euh, faire plus que juste une grève euh, où tu bloques, où tu occupes ton centre, mais une grève qui est active, où tu reprends le pouvoir, où en fait euh, tu t'opposes radicalement à l'État, où tu cherches à le détruire, à le renverser, à prendre le pouvoir, dégager les capitalistes, réorganiser la production et entraîner ensemble l'ensemble de la classe ouvrière mondiale avec toi. Euh, et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on ne veut pas refaire mai 68, mais on veut notre propre mai 2018, euh, notre grève générale qui aille jusqu'au bout, notre révolution à nous, qui en fait remet en cause radicalement ce système. Et on pense qu'aujourd'hui, on a 50 fois de moyens pour pouvoir le faire. Le chômage, il est bien plus élevé. Euh, la révolte de la jeunesse, est plus importante. Euh, la, précarité est bien plus importante. Euh, les barbaries dans le monde entier, la barbarie dans le monde entier, elle est tout aussi importante qu'elle l'était dans les années 60. Donc en fait, on a bien plus de raisons pour s'opposer à ce système capitaliste, bien plus de moyens pour en finir, bien plus d'implantations qu'avant. donc pour nous, c'est ce qui est central, bien évidemment, c'est de pouvoir en fait euh, euh, Reconcer un mouvement de grève générale où c'est les travailleurs et la jeunesse qui jouent un rôle déterminant et qui puissent se débarrasser euh, du patronat.